Bueno, eh, imos comezar a facer o desafío número 12. O que che pide é que o robot comece parado. E ao detectar que se activa o sensor de choque de caseiro que está no, está, eh, no porto número 4, que comece a andar cara adiante ao 50% da súa potencia ilimitadamente. 80 despois que se eh, cando se active o sensor de choque eh, frontal que está no porto número 1 o robot eh, xire durante a, e avance cara atrás durante unha das súas rotacións ao 30% da, da súa potencia se neste momento o sensor eh, de, de choque traseiro que está no porto 4 está activado eh, está eh, pulsado acaba o programa e metemos aquí un stop se non está o que foi o robot é xirar cara a dereita ao 50% da súa potencia durante tres rotacións das rodas. Vou poñer aquí que xire cara a dereita. E, e despois segue andando ilimitadamente. Vamos a meter aquí ao 50% da súa potencia tamén. Sí. E xa está finalizado o reto número 12. ao darlle o botón traseiro o robot que nos anda ao darlle ao de diante vai para atrás e ao estar pulsado de atrás para volvemos a iniciar empeza a andar O darlle este para e aí volve para atrás O non estar pulsado gira e anda ilimitadamente